って しないのって聞かれてどうしてだっ考える悲し議と涙がこぼれ落ちる数千回目の消滅願望みんな苦しいみんな悲しいそのみんなって誰のこと自分のことすらわからないのに他人